Гріша варить брагу Поработай на городі вийди І насип навоза прямо на городі вийди Щоб зібрати буряків, я колись тоді, коли з твоїм батьком були молоді Поработай на городі вийди Дідо Гріша варить брагу Поработай на городі вийди Дідо Гріша варить брагу Півсела сидить на моїй бразі Запрягай коня, тре робить на нашій базі прийшов Петро, попросив 100 грам, їм не знати мій підвал, вже давно порожній там. Сука, треба їхати робити, що під руку попаде, то Петрович буде пити. Бо то це мене колись їбало, подарю йому в комплекті два кусочка сала. Чуєш, економ на газ, чуєш, добавляй на газ, чуєш, вилив унітаз, є yeah. Просто слухай, що я кажу і ремнем не накажу. Я живу без друзів, всього є своя ціна. Кого я бачу на подвір'ї, його цель ясна. Стіна стрьом і щас скажу, чого твій дід гріша варить брагу. Поработай на городі вийди, і насип на воза прямо на городі вийди. Щоб зібрати буряків, я колись тоді, колись твоїм батьком були молоді. Поработай на городі вийди, твій дід гріша варить брагу. Та на городі вийди, твій дід гріша варить брагу. Мій дід гріша варить в селі брагу. Попросив, щоб я поміг, тоді відлиє флягу. Він сказав, денег не проси, не дам, на ті ейрпоци должен назбирати сам. Боже, занюхнув случайно праги, сука, в роті суха, кажеться, відняло руки. Льот на жбані, льот невкусний. Я снова в своїх чувствах, дід по голові не стукай, но дід мастер на всі руки, хто спінає нам калітку от завіс. Діда каже, щоб заходив, но кабак опустив вниз. Та й голова села, клієнт на заїбісь. Прагу пробує з горла і упускає вниз. Остальний нам льот на праздник, то кладу один на хвіст. Він дуже грязний парень, а я сьогодні чист. Кажеться, що він погіб. не вовремя закінчується піс. І тут я понял, що. Гріша варить бра. Понаботай на городі види, і насип навоза прямо на городі види, Щоб зібрати буряків, я колись тоді, колись твоїм батьком були молоді. Поработай на городі вийди, твій дід гріша варить браху. Поработай на городі вийди, твій дід гріша варить браху. Що ви намотили, пів села втравили, я нічого не бачу а якщо побачу, тоді буде видно мою смерть огидну від вашої браги. Я напишу скарги, і голова сільради, а ви мій сільради, народ потравили, але не убили. Як хорошо зайшла, дайте ще одну сюди, знаю, що в підвалі. Твій дід Гріша варить брау Поработай на городі види І насип навоза прямо на городі види Щоб зібрати буряків Я колись тоді, коли з твоїм батьком були молоді Поработай на городі види Дідо Гріша варить браху Поработай на городі види Дідо Гріша варить браху Дідо Гріша варить браху